गाइस तो welcome and welcome back to my channel जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे तो या I am again again present to solve your java programming conclusion or confusion so yeah it's a lecture 2 where i'm already uh, talk about uh, your compiler and compiler uh, का जो भी installation का प्रोसेस है वो सारे के सारे मैंने already मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है now it's time to uh, start your uh, program and uh, first of all I will uh, say this uh, some PC might uh, have already installed a Java version program uh, to so uh, to check your if you have a Java installation or P Windows PC search the star star bar मतलब जो आपका start button है and uh, type Java uh, cmd like uh, cmd is a command compute which is help to find your java installation already installed or not and then this open the front end and user you have to see like user slash your computer name जो भी आपका कंप्यूटर का नाम होगा वो होगा और you have to search like Java ठीक है वो सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से व्यू दिखेगा डिस्प्ले पे you have to say like this and if if java is installed you have to you will see something like this okay so let's get started In this video, we create a Java file called main.java. मतलब आप जो भी अपने क्लास का नाम डालोगे डालोगे उसी फाइल के नाम से आपका तो उस फाइल को आपको जस्ट क्लास नेम से क्लास नाम होगा उसी फाइल का नाम उसी नेम से आप सेव करोगे लाइक like मैंने अभी एक मेन फाइल करके मैंने मेन क्लास लिया है तो मैंने फाइल का नाम भी मेन डॉट जावा सेव करा ठीक है like this is the syntax of a Java programming language like public class name then braces public static बोर्ड main string string args that is a you can say like this is a function you called a function function क्या है अब आपके माइंड में होगा what is function we will discuss in after और this topic what is a function okay see see अब हम थोड़ा सा example जो मैंने अभी आपको ये example दिखाया कि static public static code And सारे के meanings क्या public static class what is the use why we are using this ठीक है तो let's get uh, explain this example see we are seeing a class of main methods what is our main methods in this example why we are using main methods public class method right right so see every line code that's run in java must be a class right uh, main class matlab jo bhi aap let's see that in our example we named the class of main the class should be always start of upper class first letter right note note मैं आपको एक बात बता दूं कि java is a case sensitive my class and my class see my class is a my m is uh, capital letter my class right and cla uh, there, there is a class class is a c c is a also a greater मतलब capital letter में होता है let's see let's see this is my class right this is my, my class okay but ये मीनिंग और अगर मैं स्लैश टेक के कहूँ स्लैश दैट इज दोनों का मीनिंग बहुत ही अलग निकलता है तो इन जावा आप लोग को ये कैपिटल और स्मॉल लेटर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ इट कि आपके जो भी पब्लिक मैंने मतलब बिजनेस बहुत केस सेंसिटिव होते हैं मतलब इन एक कैपिटल लेटर आपके मीनिंग्स को आपके प्रोग्राम को एरर बता सकता है या मतलब उसके सेंसेस ही अलग होते हैं तो अलग सेंस में आपको रिप्लाई कर सकते हैं आपके कंपाइलर्स सो so, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है okay okay? Okay the name of a Java file must be the class name मतलब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि आपके जो भी फाइल होंगे वो क्लास फाइल के अकॉर्डिंग क्लास तो right when we are saving a file save it as using a class name right and add a Java main dot Java यानी योर टेक्स्ट यानी क्लास जो होगा आपका जो भी आपका जो भी प्रोग्राम का क्लास होगा उसको लिख के लाइक like मैंने अभी मैन लिया है तो मैंने मैन डॉट जावा से सेव किया हाँ एक्सटेंशन इज वॉट एक्सटेंशन आपका जावा का जो भी आपका एक्सटेंशन है डॉट जावा एक्सटेंशन होगा लाइक जैसे आपका सी सी प्लस प्लस का था dot C C plus plus जैसे जावा स्क्रिप्ट का आपका होता है डॉट जे एस तो उसी तरीके से जावा का फाइल ने फाइल का इंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन होता है Java dot Java text dot Java मतलब आपका कह सकते हो क्लास डॉट जावा देखिए आपका क्लास होता है okay uh, okay. the to the example of the of your computer make sure the java properly installed in your uh, computer otherwise is not working and जो भी आपके पार्ट्स वगैरह होंगे वो कम्प्लीटली एरर एरर थ्रो नहीं होने चाहिए उस तरीके से नहीं जाने चाहिए अगर आपका ये थ्रो जाता है तो मैं आपको लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ औरकल्स के जो आपके बहुत अच्छे औरकल्स का एक कंपाइलर है उस चीज़ को आप इंस्टॉल कर सकते हैं मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाती हूँ उसका लिंक और आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक को गो थ्रू कर सकते हैं right that is the link below here okay so let get start it you know sometimes we have like system dot out dot println like right तो ये भी हमारे प्रोग्राम में था देखा देखा जाए तो see the example like this कि आपके जो system out print system dot out dot println जो है आपका वो चीज़ क्या है उसकी यूजेस क्या है हमारे लिए तो ये है जो कि एक मेन मेथड का रिक्वायर्ड है जो आपको प्रिंट प्रिंट करके देते हैं आपके statement for printing your statement और your anything you have to print ठीक है तो inside the main method we can use a println bracket जो भी आपका मेन मेथड का प्रिंट होता है it at a why we are using that is using for print a line of a text of your the screen or display right okay and uh, public static void आपको मैं ऑलरेडी मैं बता दूं कि it is a some note have जो कि आपको जावा प्रोग्रामिंग के टाइम सिंटेक्स में ध्यान रखना है the curly braces marks a being and and a block of code आपके जो करली प्रेसेस है वो आपको शुरू में भी लगनी चाहिए और एंड में ऑब्वियसली लगा होना चाहिए otherwise it is a wrong and runtime error आपको बता सकता है okay the system build a Java class that is class java class that contain useful members such out uh, which is a sort output okay the system built in Java अगर आप सिस्टम को बिल्ड करते हैं जावा क्लास में तो then contain useful of members right and such out the which sort output print and print and is a method like short print line print line को यानी आप जो भी आप प्रिंट आउट कराना चाहते हैं लाइक आपने जैसे हेलो प्रोग्राम प्रोड्यूस किया राइट किया उस चीज़ को uh, प्रिंट कराने के लिए अगर आपको आउटपुट पे प्रिंट कराना है तो that's why we are using a println okay don't worry too much about a system out and println just know that the need of together to print a stuff of to your screen okay just not need to uh, uh, partition of this system out what is system out and what is the print and why we are using so don't think about this and don't worry about this it, it is a system systematic in Java to print a your a line or a statement or your text okay you should also note each code statement must be end with the semicolon jaise hum agar aap pehle se padhe honge C या C++ we are must have used a semicolon right agar aapne nahi kiya to hum hai aapko batane ke liye is video mein so, uh, is uh, jo bhi semicolon hai na wo aapke har statement के बाद जो भी आपका कोर्ट स्टेटमेंट होगा उसमें आपको प्रोड्यूस करना है प्रोवाइड करना है ये आपके सेमी कॉलम्स को ओके सो लेट्स सी अगर हम आपके uh, जो भी प्रोग्राम है जो मेरा ये प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का उस उस चीज़ को हम लोग देखते हैं रन करा के कि कैसे रन करता है ठीक है ये चीज़ भी आप लोग को दिखानी बहुत इम्पोर्टेंट है ओके okay, तो मैं ना uh, एक एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर रही आपको जावा को कोड कर रन करवाने के लिए बिकॉज आपके um, मेरे लैपटॉप में वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर तो मैंने ना एक ऑनलाइन कंपाइलर लिया है ओके तो यहाँ पे हम अपने कोड को लिखेंगे public class main main curly braces curly braces right फिर public static sorry static static void void say void main string happening this we have to do okay तो यहाँ पे आपको एक आर्गूमेंट लगाना पड़ेगा okay so uh, मैंने मैंने क्या किया एक और मैंने करली प्रेसेस लिया behind of this okay now we are using sorry system the system is S via stm dot out dot print print where is I'll sorry I and print in print in okay so what we type um, welcome welcome back to my java lecture okay and here we go then we have to run there are oh some compile oh thoda sa compile error aa raha hai let's check again ho sakta the website mein error ho yeah see here we go तो यहाँ पे आपका वेलकम एंड वेलकम बैक और सॉरी माय में डबल एम हो गया welcome and welcome back to my Java lecture okay so next topic now I am Pratyush I exercise for your test tell me the think यहाँ पे कहाँ यहाँ पे जो होगा वर्ड तीन वर्ड है यहाँ पे वो क्या क्या होगा ओके okay? और जो भी बता कमेंट करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके नाम को मैं बताऊंगी ठीक है क्योर सेशन में और ये तीन तीन क्या यहाँ तीन क्या लिखाएगा मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है प्रिंट करने के लिए मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए डाला हुआ है तो यहाँ पे वो तीन वर्ड्स क्या थे आपको बताना है and comment below right fast see the next topic या जावा कमेंट्स जावा कमेंट्स क्या है nothing is java comments java comments nothing but double slash is just for a single मतलब सिंगल कमेंट को आ, वो कंपाइल ना हो उस चीज़ को रोकने के लिए ये सिंगल लाइन का यूज़ किया जाता है एंड स्टार और slash we are using for multiple comments line see the example you have to see मैंने यहाँ पे अर्पिता सिल्पे डाला ठीक है अब मैं यहाँ रन कराती हूँ तो यहाँ पे आपको एरर बताएगा क्योंकि ये कंपाइलर समझ ही नहीं सकता कि क्या है है ना अर्पिता सेल पे एरर बट मैं अगर सिंगल लाइन का कमेंट डाल दूँ सिंगल लाइन कमेंट जो है वो आपके कंपाइलर को बताता है कि इट इज़ नथिंग इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है okay successful see the welcome ma'am welcome back to my multiple line अब क्या है मल्टीपल लाइन देखते हैं मल्टीपल लाइन आप मतलब मतलब जो भी दो तीन लाइन होता है उसको कंपाइल करने से रोकता है मैंने अभी दो तीन लाइन नहीं डाला है तो let's see subscribe share and like like okay so it is a multiple line मतलब more than one line it is a multiple line let's see see ये मैंने जब एक डाला ना तो ये सारे अनकम्पाइल होने होगा बट मैं इस जहाँ तक मेरे को कंपाइल नहीं कराना है उसको रोकने के लिए मैं यहाँ ये यूज़ करूँगी तब ये कंपाइल होगा ठीक है पहले मैं इसको हटाती हूँ और तब मैं रन करके बताती हूँ आपको कि क्या ये रन करता है या नहीं ठीक है यहाँ पे हम नहीं रन करना चाहिए क्योंकि ये बता रहा है कि cell is not reach and file is processing then we are using end of comment line तो ये देखो ये हाईलाइट हो गया राइट तो ये अब कंपाइल हो जाएगा आसानी से यहाँ पे आपको आंसर में आएगा welcome and welcome back right see okay so comments क्या है वो आपको पता चल गया comments it is type two types which is single line और multiple line double forward slash any text between for uh, forward a slash and any text between a double slash and a, a double uh, sorry forward slash and in the line of ignored by your java it will be not executed like मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया एग्जीक्यूट करके मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि इट जावा जावा जब डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करता है then it will be not executed but this example used for single line comment for under only for line of code okay but java multiple comments what is multiple comments maine already aapko bataya आपको बताया combine comments start with start slash slash or uh, star and end with this any between line of slash um, ignore with the java with the, exa the example of multiple line comments block मतलब एक ब्लॉक को वो कवर करता है ब्लॉक मीन्स लाइक जो ब्रेसेस होता है वो एक ब्रेसेस को कंप्लीट करता है let's see the next topic we all know are variables are what variables love are, are like a container we can say a container that is storing uh, your uh, data values in the in the java there is different types of variables for example string and float char len right तो अब ये सब तो एक वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हैं मतलब एग्जाम्पल्स अब आप कहोगे कि टाइप्स कितना आएगा क्योंकि काफ़ी बार इंटरव्यूज जैसे क्वेश्चंस में आप पूछ दिए जाते हैं कि वेरी जावा के वेरिएबल मतलब जावा वेरिएबल के ही टाइप्स कितने हैं आई थिंक जितने भी टाइप्स हैं मतलब आ, मुझे लगता है कि सारे सारे मुझे क्या लगता है मतलब है ही सारे के आ, सारे जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें सब में दो होते हैं प्रिमेटिव और नॉन प्रिमेटिव ठीक है उसके अंदर आपको आते हैं प्रिमेटिव और नॉन प्रिमेटिव के अंतर्गत स्ट्रिंग स्टोर अ टेक्स्ट मतलब सच एज हेलो मतलब कोई भी टाइप्स कैरेक्टर टाइप्स के को स्ट्रिंग स्टोर करता है इंटेक नंबर को स्टोर करता है मतलब होल नंबर जीरो से लेके any number negative positive okay okay? But float is what float is storing at point of number मतलब डेसिमल डेसिमल जब भी नंबर होते हैं ना माइनस प्लस में जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी में आया वो बस एक नेगेटिव फॉर्मेट को प्रोड्यूस करता है इंट्रोड्यूस करता है कैर क्या करता है ना कैर एक कैरेक्टर है लाइक ए बी सी मतलब ए और बी के जैसे चीज़ों को कैर करता है values surround surrounded by a single coin मतलब सिंगल कॉइन बट स्ट्रिंग क्या करता है ना स्ट्रिंग एक टेक्स्ट को स्टोर करता है okay boolean store values two statement like true और false we will see see the next video in our boolean boolean is what मतलब इस boolean क्या है मतलब इस सब ये सारी चीज़ों को बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुलियन का यूज़ कहाँ पे कहाँ कर सकते हैं लेट्स टेक एग्जांपल्स मतलब स्ट्रिंग के एग्जांपल्स को लेके देखते हैं पब्लिक जैसे कि ये मैंने आपको बताया मैं आपको बताती हूँ कंपाइल करके ओके ओके तो टाइम वेस्टिंग ना करते हुए मैं ये सारी चीज़ों को रिमूव करती हूँ एंड ये पेस्ट करती हूँ ओके सी मैंने इस स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम लिया है जॉन करके you can say anything like Arpita right Arpita या कुछ भी आप ले सकते हैं आप अपने नाम को भी ले सकते हैं and then we will compile and go through this compilation let's see what's happening see तो आपके कैरेक्टर नेम को ये मतलब एक स्ट्रिंग नेम जो आपका टेक्स्ट था उसको आपको बता दिया और यही था स्ट्रिंग का वैल्यूएशन एंड ठीक है तो आउटपुट हमारा क्या क्या जॉन मतलब वहाँ पे मैंने अगर पता डाला अब यहाँ पे जॉन है तो अब मैं क्या करूँ ठीक है लेट्स नोट बिहाइंड तो generally rules of naming variables are name contain letter digital digits and score and dollar sign okay मतलब uh, जो भी uh, वेरिएबल्स है ना अभी तक हम वेरिएबल्स पे ही थे ओके सो वेरिएबल्स में जो है ना वेरिएबल्स क्या क्या कंटेन कर सकता है एक लेटर कंटेन कर सकता है डिजर्ट कंटेन कर सकता है अंडर स्कोर जो होता है उसको कंटेन एक डॉलर सकता इन चार चीज़ों के अलावा वो कुछ भी कंटेन नहीं कर सकता है names must be begin with a letter मतलब एक स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए names should be start with a lower letter and its content cannot contain white space मतलब ये बार स्पेस जो भी वाइट स्पेस हम लोग देते हैं वो बिल्कुल भी अवॉइड है इसमें यूज़ नहीं होता आपका वेरिएबल्स के नेम कट जाएंगे ओके और then name can be also being dollar sign और ये अंडर स्कोर साइन जैसे कि मैंने अंडरस्कोर और डॉलर का बताया तो आप यहाँ पे साइन भी दे सकते हैं this is the dollar sign and this is the underscore sign तो ये दोनों चीज़ के लेटर्स और डिजिट्स के अलावा ये दोनों साइन का यूज़ वेरिएबल्स जावा कर सकता है ठीक है जावा हाँ। वेरिएबल्स कर सकता है नेम्स आर केस सेंसिटिव जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो माई वायर और माई वेरिएबल का var are variable are difference ठीक है तो ये वेरिएबल्स आप दूसरे पॉइंट में ले सकते हो और ये मीनिंग चेंज हो जाता है रिवर्स words like Java keyword such as int boolean can not be use this name as well as okay तो इस वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye stay safe stay healthy thanks for watching my video and please like subscribe and share comment below your exercise, what I have, I contain your and mind कि क्या आप आंसर्स करते हो और जो भी जिसके भी आंसर्स सही होंगे मैं उनके नाम लूँगी नेक्स्ट वीडियो में तो टेक केयर पापा स्टे सेफ स्टे हेल्दी